bo'ydoqlar uchun maxsus qizlarga bo'lar havas uy ko'rinar bir qafas ko'chadan olar nafas bo'ydoqchilik shunaqa ko'chadan olar nafas bo'ydoqchilik shunaqa kun bo'yi tirikchilik kechqurun yigitchilik qiziqtirmas kamchilik bo'ydoqchilik shunaqa qiziqtirmas kamchilik bo'ydoqchilik shunaqa o'ziga qo'yib bino yurgan yo'li muammo tinch yurmaydi doimo bo'ydoqchilik shunaqa tinch yurmaydi doimo bo'ydoqchilik shunaqa goh qarasang sher bitar qadami yerni titar bildirmay ishni bitar bo'ydoqchilik shunaqa bildirmay ishi bitar bo'ydoqchilik shunaqa xayolda har xil o'ylar dardni o'ziga so'ylar havas bo'ladi to'ylar bo'ydoqchilik shunaqa havas bo'ladi to'ylar bo'ydoqchilik shunaqa gah uylansa sinfdosh xizmat qilar qo'shib bosh bo'y qizlarga qora qosh bo'ydoqchilik shunaqa bo'y qizlarga qora qosh bo'ydoqchilik shunaqa to'yda davrani to'ldirib goh o'ynaydi o'kirib o'ynaydi g'ubor to'kib bo'ydoqchilik shunaqa o'ynaydi g'ubor to'kib bo'ydoqchilik shunaqa qo'lida otni kuchi yotadi yostiq quchib uylanganga qanaqa bo'ydoqchilik shunaqa ey uylanganga qanaqa bo'ydoqchilik shunaqa foydalanib belgilab boraveramiz